Bog ljudi i pozdrav svima. Dobrodošli na kratki pregled o netju e, Danas vam predstavljamo našeg tičera koji se nalazi na znanstvenom usavršavanju u Valenciji, a njegovo ime je Bogdan Okreša Đurić. Bogdan je napravio tičing koji će olakšati formatiranje tekstualnih dokumenata korištenjem jednostavnih alata i tehnika. E, ovaj kurs ekskluzivno najavljujemo iz razloga što je naš prvi kurs u potpunosti na engleskom jeziku, a osim toga ima jednu važnu značajku koju smo integrirali u našu platformu. E, naime, radi se o kratkoj provjeri znanja nakon što odslušate predavanje. E, što se tiče same teme ove, ovog kursa, Bogdan je obradio formatiranje naslova, sadržaja paragrafa, tablica, poglavlja, slika, te lektorskog alata i načina komentiranja vaših dokumenta. Ukoliko vas je zaintrigirala ova tema, slobodno nas posjetite na našoj Onetis platformi. E, do sljedećeg viđenja, srdačan pozdrav!